Blue, Yeah. blue one. Yeah. Раздвалы. Felix. Three two. Three two. two. Give me back for the YouTube. Give me two vintage. Just YouTube. Sometimes ale jsem boje muž proti muži Jsme loži, dole patickou loži Mrdat nechcet vám do držky za ty splášky Za ty prášky Čeká nás doba na za ty léta, který jsme nemohli skvétat, mrdám to sem jako pedant budete poslouchat mě, protože moje repy jsou v vevnitř klidně si křič Jednou tě to slépne. ty si lehneš a budeš ráda, když si lehneš na záda Jsem herec, střelec se kroutí, já žiju dál, sorry Jsem karneval, trama, o neberu, ani to nežeru Jsem jiný jak Ivory, zhul mě jak zázvory, sledu na závory jedu závory, klempíř uličník, potrubá, kroubí, zjíž, tripartit, žádnej lesnech, vetaku, Jedu um, naštívil jsem i gataku, i kundu jedu na zdar permoníkům. Jedu mám trům, rázgu, neusnu jsem, Mám styl na zásku, zásku, zas ten rázku, co to mává ve srovnaný, nebuďte nasraň, nasraná, jedu pana méra, za městské skéra, zasnul jsem asi robost, já nemám, jsem syrovej jak síkorka, jedu jak pačkora, jsem v pohodě, velek zoko ze dvora, jedu na tůře, v českém ráji, jedu na podpoře od český brány, leštím si rány, jedu s vámi, tripartita ze dvora. Není žádný zločin ze zhora My jsme dobrá pokora Jedu bambula Ty víš hovno Hello Kitty Ty píčo pojebe tě vídy Mám Halloween, typy zizvy tebe vám mám prsty, sexy, moje texty jsou sexy, kalba bola nice, jedu jak ice, jedeme jak lidi Mortal Kombat, Mezi sebou žádný potrat nestrať Tohle není hlavou, pav, piv, pav Mrzutá zpráva, jsem eskeruje Angorák jsem vybral, nabral to dobré Zeru na ty špatnosti Dobrák, jsem dobrák a budu, ty buď čurák, buď v klidu Jsme na jednom molu, pět, pět, pět, jako ve škole za pět Jedu oprava zleva doprava Jsem jak produšnice z obýváku z Kalvina Brigida, skútr hladina toho verína Nejsou malína, lína, ilumina Jsem fakt ale jako ze zhora, ze dvora Mám křídla Mám křídla Jsem jako fakt ale jako ze zhora, ze dvora Mám křídla Mám křídla Jsem falek ale jako fakt ze zhora, ze dvora Mám křídla mam křídla. Jo. Baba.